Fa uns dies, al Tecnocampus Mataró Maresme es van celebrar unes jornades de bioarquitectura coincidint amb l'inici del postgrau en Sostenibilitat, Ecologia i Consciència Social a la Pràctica de l'Arquitectura. La Mireia i la Ivet són coorganitzadores de les jornades i fundadores de l'estudi d'arquitectura La Tercera Pell. Creen espais saludables que permeten el desenvolupament holístic de les persones. Estem en una casa que fa un any vam acabar, és una casa rehabilitada en bioconstrucció. Uh, això vol dir uh, que hem tingut en, que s'han tingut en compte, en compte criteris bioclimàtics i s'han tingut en compte criteris de salut, sobretot. A part d'això, en bioconstrucció es fan servir materials ecològics, materials naturals, que ens aporten totes, moltes més avantatges complementàries en bioclimàtica i en temes de salut. Bueno, en una casa en bioconstrucció, les avantatges que s'obtenen és d'entrada que és possible que, que l'edifici eh, treballi autònomament des del punt de vista climàtic, per altra banda, els materials que posem, que són materials naturals i lliures, lliures de tòxics, per tant, eh, això contribueix a que l'ambient interior tingui molt més bona qualitat i també tenim en compte que les instal·lacions no emetin radiacions que, sobretot en les zones de descans, poden afectar a la persona que hi estigui. Home, nosaltres ho veiem com una necessitat, no com una moda. Sempre som molt puristes i ens costa... Mira, si no, si no puc fer un 20%, doncs no faig res, no? Doncs dius, no, no, no, si tu, si tu pots fer un 20%, fes un 20% perquè segur que estàs millorant moltes coses, no? Uh, per nosaltres uh, ha representat canvis a la nostra vida en molts àmbits. El fet d'incorporar tot, tot aquest, uh, aquesta manera de fer i aquesta manera de viure l'arquitectura. I tots han sigut canvis positius. En aquesta casa que estem veient el que ja és aplicat a la façana, uh, ara no recordo si són 4 o 6 centímetres de suro, per la banda de fora, després es col·loca una malla i s'arrebossa amb morter de calç, i en la coberta el que vam fer va ser col·locar 20 centímetres d'aïllament, que en aquest cas vam utilitzar cotó reciclat. Això el que ens permet és que amb una petita font de calor dintre de l'edifici eh, aquesta calor, primera, no se'ns escapi, no? La, la puguem contenir, i tot això combinat amb els materials interiors que tenen inèrcia tèrmica, pues, eh, fa que aquest edifici funcioni pues, molt bé a nivell climàtic. Eh, el material òptim de treballar en bioconstrucció, tenint en compte els materials, és la fusta. No? Llavors, en aquest habitatge el que s'han col·locat són carpinteries de fusta, amb doble vidre, amb un bon gruix de vidre, amb una bona càmera entremig. D'altra banda, hi ha el tema de la salut a dintre d'aquest tipus d'edificis. No? Quina qualitat d'aire interior tenim, quins materials estem utilitzant a dintre i quins components químics estem afegint o no a, eh, a dintre d'aquest habitatge i per tant són coses que hem de tenir molt en compte. No? Concretament en aquesta casa no ens venien a buscar perquè fem bioconstrucció, però hem tingut la gran sort de trobar-nos una gent de mentalitat molt oberta i que han entomat tot el que nosaltres els hi hem proposat d'una manera estoica. <laughs> Tenen consciència de què vol dir sostenibilitat, de que estem vivint en un món que és finit, de que hauríem d'intentar ser curosos amb l'energia que consumim, amb els materials que gastem, amb evitar-nos evitar nos Eh, materials que ens poden produir alguna malaltia, vull dir que és, és gent que ja està com la gent que ens ve a buscar per això i és gent que ja parla el mateix idioma que nosaltres. A nosaltres eh, el que intentem transmetre sempre és que el, tant, o sigui, la part econòmica és una part que entra dintre de l'equilibri i per tant Eh, si pesa més una banda que l'altra, l'equilibri es descompensa. En els centres de formació se'n parla poc. És una cosa que es tracta puntualment. D'una banda tractem el tema energètic, no? que últimament està com molt de moda. Eh, d'altra banda, pots tenir la sort de trobar-te algú que et parli de materials naturals a la universitat, però has de tenir la xamba d'anar a encertar amb el profe adequat. Crec que des de que treballem en bioconstrucció també inclús les nostres relacions personals amb els clients han canviat perquè estem tots com molt a una, treballant amb coses que poden arribar a ser noves per tots, no? perquè clar, nosaltres tam tampoc fa tants anys que ens hi estem dedicant en això i, i ens impliquem en el procés de l'obra el mateix que s'impliquen els clients en el procés de l'obra, no? i aquí s'acaba formant un equip de treball molt brutal.